Dia jangan nak nangis macam abang lagi sedih je. Ya kan?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 Gigi bantu ibu habiskan pulut panggang di LRT. So ini dari FS Channel. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Karena beliau ya tim daripada FS Channel ini senantiasa menyajikan video-video menarik, video-video berkenaan. Agar kita semua ini peduli dengan lingkungan eh, di sekitar kita. Terutama orang-orang yang memang memerlukan uluran tangan ataupun bantuan daripada kita. So, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okay, Assalamualaikum Saya nak pergi ke LRT Setiawangsa ni Kat Lanjam Nak kena tinggal kereta kat sini Nak kena tahan Abang-abang okay. motor ni kat sini ni Ah, Saya nampak Bang, bang, bang Bang Bang Minta tolong boleh bang? Tolong apa? Tolong hantar saya dekat LRT Setiawangsa Boleh aku, boleh Boleh ha? Ya, ada helmet Ui, Acik ada helmet bang? Tak, ada ambil bini ni Oh ya ke? Oh Mantap. So, depan saya ni, uh, nampak tak ada seorang adik jual apa? Assalamualaikum Salam. Adik jual apa ni? Pulut Pulut apa ni? Pulut bandar Ini adik ke? Betul lah. Betul betul. Ni time ni adik umur berapa ni? Oh, dia dah pernah liput. Okey, saya saya belum belum tahu lagi mungkin uh, masa video ni. Saya tak faham dah buat ke atau tak. Kan? Jam 5. Jam 5. Sekarang dah, dah jawab apa? Pompo. Pompo dah. So macam mana sekarang? Ibu dah munsing lagi tak nak bayar rumah sewa? Tak bila aku okay. Bila aku kena bayar 600 Tapi orang lama buat dah lemak kena bayar Dah hari berapa bungkus nasi lemak dia bawa? Tengoklah, kalau dulu bawa dalam 50 uh, eh, Bawa 50 ke 60 Oh sekarang? Sekarang bawa eh, uh, 25 tak pun 3 bungkus Oh kenapa tu? Sebab orang sepi Kalau pulut udang? Ah. Pulut udang mak jarang buat sebab Itulah susah nak buat dia Mak buat macam 3 hari sekali, 2 hari sekali kali bawa berapa berapa biji bawa? 30 lebih Ada berapa balance ni? Ada boleh kira kan tak? 33. Perlu undang ada 33. Nasi lemak ada berapa? 28. Ha? 28. 28 nasi lemak. 28. 28, 28 nasi lemak, 28 nasi lemak ayam. 4 eh. biji. 4 biji. Semua sekali RM97. Ini apa ni? Ini sama nasi lemak dia asing. Boleh tak abang nak beli satu dulu abang nak rasa kat sini Boleh. perlu undang? Berarti ini tidak sampai 100 ringgit ya. Oh my god. Kok murah banget gitu ya istilahnya dengan cruise di sana hanya semua itu 100 ringgit aja gitu. Dan kalau di sini kelas 100 ribu gitu kan kita makan tuh sehari. Oh my god. Kalau di sini ya jangan dibilang istilahnya dari cruise eh, Malaysia ke Indonesia, tapi secara kehidupan aja, secara secara kehidupan kita hidup sama kita hidup di sana gitu 100 ringgit tuh hal-hal kecil guys bener kita hidup di sana dan uangnya gajinya juga di sana gitu kan 100 ringgit itu oh my god 100 ringgit sudah mendapatkan banyak makanan ya sama halnya kalau di sini mungkin ketika kita beli ya kan karena Iya, 4000 sih di sini kalau istilahnya nasi nasi kucing kalau di sini ya. Nasi kecil-kecil kayak gitu di sana satu ringgit ya, satu setengah ringgit lah seperti itu atau dua ringgit. Sedangkan di sini 4000. Ya. Kalau kita beli ya sekitar itulah. Kita bisa ngabisin eh, dua ratus ribu, tiga ribu ya kan kalau di sini. Dan kalau di sana guys seratus ringgit loh Oh my god, seratus ribu di sini ya lumayan banyak juga sih kalau istilahnya kalau kita beli nasi kucing ataupun cemilan-cemilan. Karena cemilan-cemilan rata-rata di sini itu kalau di pasar itu murah, tapi kalau di tempat-tempat pinggir jalan itu ada juga yang 4000, 3500 gitu seperti itu dan ada juga yang 2000 ya tergantung dari harga yang yang mereka jual gitu. Tapi kalau istilahnya kita lihat dengan harga sebanyak itu maksudnya dengan barang sebanyak itu hanya cuman 97 ringgit so itu sedikit banget guys ha? kulit udang adik Iham mm-hmm. ini kulit udang sedap nih guys oh kalau tengok memang menarik bismillahirrahmanirrahim kita rasa dulu sedap nih memang masak ini 6 jam 6 jam Tempe dia. Ha. Oh, okay, mak buat tak garing dalam 4 jam tu buat. Mak masak. Oh, Allah. 4 jam lebih. Lama ya? Lama, memang. Pulau udang ni memang besar. Dan puas hati dengan dia punya harga seringgit. Oh my god, dia jual satu ringgit guys dengan istilahnya buatnya itu 6 jam dan juga Oh my god, tidak sesuai dengan pembuatannya seperti itu Ini memang terasa lah dia punya udang kering dengan dia punya apa Kepedasannya itu memang sama Memang okey sangat. Memang sedap. Dia punya pedas tu terasa adik eh. Ya. Dia punya pedas. Memang A sangat. <laughs> Pedas. Apa nak beli semua ni boleh? Terima kasih lah bang. Boleh? Terima kasih lah bang. Adik bungkus setiap plastik nasi lemak dua. Yang ni? Yang ini pun dua. Dua-dua lah. Setiap ha. satu plastik. Betul. Boleh? Betul adik. Tak payah. Hari ni ada orang belanja kak dah. Oh, terima kasih. Dari ulang ya? Ha, ha. Alhamdulillah. Masya Terima kasih. Eh, ramai juga. Tak apa lagi. Terima kasih Cik Murah Zaki Amin Terima kasih Baik, terima kasih Kak Okey, terima kasih Kak Dek, seronok lah meniaga Adik dah berapa lama meniaga ni? Adik dah jam Dah 6 tahun lah eh? 6 tahun 6 tahun lah 6 tahun Cikgu yang paling adik ingat? cikgu Wan ingat ha. uh, Cikgu Wan lah saya Cikgu? Cikgu Wan Kita cita dia nak jadi apa ni? Uh, bagian office Petronas Oh, office Petronas Oh Kenapa dia nak Kenapa dia nak tolong mak? Ah, sebab memang Dulu mak macam Susah dia tak tolong mak kan Dulu mak seorang je Okay Hari ni percuma je. Adik tolong mak ni kan? Masya-Allah. Mak tak jumpa. Tak minta. Ha? Memang interest dia mak. Memang dia tak minta pun satu sen. Dua sen. Tak, memang Dengan ni. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. So tadi total semua RM97. Betul. Adik pejam mata jap. Jangan tengok abang. Sini tangan adik. Tangan daripada tajam. Tak eh. Niaga tolong mak. Dah kasar dah tangan. Allah. Yang ni duit dari untuk adik punya tadi dengan hadiah untuk adik. Dia jangan nangis macam abang lagi sedih tadi. Ya ke? Adik janganlah nangis. Abang nanti nanti abang jadi lagi sebab nanti. Adik pejam mata lagi sekali. seratus adik ambil upah adik tolong abang hari ni bagi dekat orang-orang kat sini 600 tu Tapi adik bagi dekat mak 100 adik ambil langsung upah saya lah ha. semua ni 700 kalau banyak je lah 50 je je lah tak apa rezeki adik hari ni memang niat kita nak promosi makanan adik kat sini tak apa memang untuk adik 700 ni hadiah dari Yayasan Makfira dan ya. juga penonton-penonton KFS channel tapi ni banyak doa nak lah tak apa dik mungkin ada doa-doa mak adik adik-beradik adik orang-orang yang kat sini mendoakan adik supaya rezeki adik ni amin amin, amin. dimurahkan lah, Yes. Cikgu Fatin dengan Cikgu Rosyada pada bangsa Oh Cikgu Fatin? Cikgu dengan... Fatin dengan Cikgu Rosyada Okey Cikgu Rosyada Nantilah Cikgu Wan tolong belikan makanan saya Cikgu Allah. Wan promosikan makanan saya dekat Cikgu-Cikgu lain Alhamdulillah Cikgu-Cikgu lain adalah Kalau dia makan 50 biji, 40 Abang perlu beransur dulu Abang mewakili penonton semua lah. Mendoakan adik supaya rezeki adik dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Jadi sekarang nanti nak belajar lepas ni nak jadi apa? Pegawai Petronas. Jadi pegawai Petronas macam Okey, okay. Lah. dipermudahkan dan tercapai cita-cita adik suatu hari nanti. Okey. Okey. Ah, Salam. Bye. Salam. Okay, tiba-tiba terjumpa dengan adik Irham tadi. So, saya dah beli ni. Kita mention lah Cikgu Wan, Cikgu Fatin. Terima kasih banyak-banyak kerana support adik Irham ni. Yang penting, jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS Channel. Oh, nenek kereta api ni lah. Jom. <sighs> Okay guys, ya hampir hampir mengalir air mata. Ya, sudah ada di sini air matanya, guys. Tapi kayaknya aduh. Allah Akbar. Adik nih dia bantu udah enam tahun orang tua. Betul. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nak bantu orang tuanya. Itulah yang terbaik. Karena kenapa kalau kita minta upah, kan? Orang tua kita mendidik kita merawat kita daripada kecil lagi tak pernah mengharapkan upah. Orang tua kita mendidik kita akan membesarkan kita. Orang tua kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak juga jangan sampai kita perhitungan kepada orang tua. Jangan sampai istilahnya sedikit-sedikit ah ini kan macam ini, ini kan macam tu Allahu Akbar Orang tua kita dari dulu sampai sekarang sampai kita besar pun mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik kita berapa harta yang mereka keluarkan berapa istilahnya penat mereka rasakan Allahu akbar dan ketika kita besar ada sesuatu kepada kedua orang tua kita ataupun ada uang yang terpakai daripada kedua orang tua kita dan kita meminta agar orang tua kita membayar sedangkan orang tua kita tak pernah ya tak pernah istilahnya meminta bayaran untuk kita ya meminta bayaran kepada kita ketika beliau mereka merawat kita Allahu akbar ini menjadi sebuah renungan bagi kita dan tamparan keras bagi kita untuk istilahnya mencontoh ada ilham ini senantiasa membantu kedua orang tuanya Allahu akbar La ilaha illallah wa allahu akbar Allahu akbar wa lillahilham Kawan-kawan ku dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat ya, Sekaya apapun kita Sebesar apapun usaha kita sekarang Sesukses apapun kita sekarang Ingat bahwasannya semua itu Atas izin Allah Dan karena doa kedua orang tua kita sekarang teman-teman bisa bekerja, boleh bekerja mana-mana tempat-tempat yang seronok, tempat-tempat yang menurut kawan-kawan adalah itu impiannya. Itu semua juga doa daripada kedua orang tua kita. Sebab kalau tidak ada doa dan juga ridha daripada kedua orang tua kita, maka kita bukan siapa-siapa. Maka daripada itu buat kawan-kawan semua yang masih ada ibu bapa, ah, mintalah doa kepada mereka. Mintalah ya didoakan kepada mereka agar supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat dan tetaplah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Terima kasih semoga teman-teman semua mendapat uh, wawasan dan juga tambahan pengalaman ilmu di dalam video ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih kami ucapkan kepada tim FS Channel dan juga istilahnya penonton-penonton semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa guys subscribe FS channel dan juga tonton videonya, share ke sosial media teman-teman sekalian karena dengan begitu teman-teman juga istilahnya memberikan apa namanya ya sumbangan kepada mereka yang dibantu oleh Yayasan Maghfirah ataupun juga dari FS Channel ini. Dan buat teman-teman semua yang mau menyumbang juga ada ya Bank Islam 1230010001304 yaitu Yayasan Maghfirah. Jadi buat kawan-kawan semua yang ada harta lebih ya kan maupun harta kurang pun tak apa. Ah karena apabila kita bersedekah di saat kita sempit Allah akan lapangkan Apabila kita bersedekah di saat kita lapang Maka Allah akan juga menambah nikmat itu Terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Saya pemilu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.